ってくれるはずだよなキラキラとしたもならあらお二人とも何か必要なものがあればいつでもお越しくださいましね